Salamolai Goshamia. Lambo Bom, eu vou ser bem breve e é necessário dar um pouco do recado do que aconteceu durante o mês do Ramadã e o que, que vai acontecer o pós-Ramadã, não só o dia da hoje, voz Live. Agradecer a toda a imprensa que está aqui presente. É importante esse recado que eu vou dar para toda a imprensa, aproveitar esse meu recado. A imprensa já anota o que nem quer anotar, então tem que dar entrevista novamente. Entender qual que é os nossos objetivos para os próximos 20 anos. Hoje no Brasil, nós temos de um milhão e meio a dois milhões de muçulmanos no Brasil. E a Mesquita Brasil foi a primeira mesquita da América Latina, fundada em 1929. Fundada em 1929, foi a primeira mesquita Brasil. Essa aqui, da América Latina. Então hoje, faz um ano, na gestão da SBM, e um trabalho que a gente quer fazer não é um trabalho para dois anos, e nem para um ano, e nem para três anos. É um trabalho para 20 anos, para a gente realmente solidificar o Islã no Brasil, transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil, Shala Yarab. Esse é o nosso objetivo transformar o islamismo na terceira maior religião do Brasil. Se hoje temos de um milhão e meio a 2 milhões de muçulmanos no Brasil, a gente quer nos próximos 20 anos buscar ter mais de 20 milhões de muçulmanos no Brasil. E para isso, a matéria-prima a gente já tem. A matéria-prima que é uma das maiores e melhores matérias-primas do planeta, não menosprezando outras religiões, que é o nosso alcorão sagrado. Porque nós não temos é material humano, que a gente vai buscar nos próximos anos. Então, esses próximos quatro anos, contando a partir desse ano, e mais três anos, é o ano da fundação. A gente vai fazer um trabalho de fundação onde talvez o trabalho não apareça como deve aparecer, mas vocês podem ter certeza que o trabalho vai aparecer com o decorrer do tempo. E o objetivo nosso não é ficar aqui de passagem. E o trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho para aparecer nome de fulano, de cicrano, ou ter nome em placas, ou em quadros, etc. Não, o trabalho nosso é um trabalho para Allah, é um trabalho para Allah. A gente é servo de Allah, eu sou um servo de Allah, e todos vocês aqui também são servos de Allah. Então a gente está trabalhando para Ele, glorificando o nome dEle, mostrando realmente o que é o Islã para vocês da imprensa que estão aqui, ou para quem não conhece o Islã, o Islã, o que ele prega? Ele prega o amor, ele prega o carinho, a fraternidade, ele prega a paz, ele prega a união. É isso que o Islã prega, a caridade, o amor ao próximo. Então o Ramadã, o que nós fizemos durante o mês do Ramadã aqui, durante o mês do, do primeiro dia do, do, do, da quebra do jejum até o último dia, não foi cobrado absolutamente nada de nenhum irmão muçulmano. Foi feito tudo a custo zero, porque nós somos uma sociedade beneficente a serviço da comunidade islâmica, a serviço dos, dos irmãos muçulmanos e também dos irmãos não muçulmanos, para eles poderem ter a oportunidade de conhecer também o Islã. Estamos doando hoje, e doamos 2.700 cestas básicas durante o mês do Ramadã, para todas as mesquitas. Vamos doar 10 mil cobertores, campanha do agasalho, para irmãos muçulmanos, irmãos não muçulmanos vamos doar colchões, travesseiros, vamos fazer um serviço comunitário em todo o município de São Paulo e Grande São Paulo, com o objetivo de mostrar que o Islã prega o quê? O amor ao próximo. O Islã prega o quê? O carinho, a ajuda, a fraternidade, o mesmo que outras religiões também pregam. Como nós respeitamos outras religiões, as outras religiões também nos respeitam. E o Brasil é um exemplo de um país, é o berço dos berço do, do planeta Terra, dos imigrantes do mundo inteiro, onde ele acolhe vários irmãos de todos os países de braços abertos. Isso, o Brasil é um exemplo de país. Então a gente tem que agradecer esse país que nos acolheu. Agradecer a esse país que nos acolheu de mãos abertas e a gente vai continuar fazendo esse trabalho de mostrar o que é o Islã, o que, que o Islã representa para todo brasileiro, para o brasileiro ter a oportunidade de conhecer realmente de fato o islamismo. Aqui no térreo, só para vocês saberem, não tem diferença nenhuma do primeiro piso, não tem diferença nenhuma do segundo piso, e no terceiro piso é, é o, é o espaço para todas as crianças. Então, no térreo, a decoração, a mesa, a fartura é a mesma do primeiro piso que é a mesma do segundo piso. Tem de tudo. Hoje, Jonas, a sala de Jonas, vão passar o dia com a gente, inshallah, todo mundo junto. Então vocês vão aproveitar e entender que não tem diferença nenhuma. E todo mundo, as crianças, vão levar hoje brindes, que é o kit de criança, adultos vão levar sacolas, contendo vários coisas dentro da sacola, caderno, caneta, adesivo, para colocar no carro, etc. Dizer para vocês que o que a gente vai fazer nos próximos 20 anos é ter cinco escolas islâmicas em São Paulo, cinco escolas islâmicas. Esse é o nosso trabalho. Aí você pergunta, de onde você vai arrumar esse tempo? Esse tempo, ao mesmo tempo que a gente arruma um trabalho, vamos significar o tempo também à nossa sociedade, esse tempo. A gente vai fazer também outras mesquitas, vamos buscar outras mesquitas para trabalhar junto com a SBM, vamos divulgar mais o Islã, o brasileiro ter a oportunidade de conhecer realmente o que é o islamismo, que a maioria não conhece e tem vontade de conhecer. O que está faltando para a gente é a, matéria, é a mão de obra, é a mão de obra de ter mais sheiks para poder falar a língua portuguesa. Isso a gente vai ter e vai arrumar. Então é passo a passo, não é do dia para a noite. Isso leva tempo para você realmente mostrar o Brasil e para o mundo e para os outros países árabes como a gente convive bem, nós muçulmanos, de todas as origens, não importa de que lugar você seja, se é do Egito, do Líbano, da Síria, do Paquistão, ou de Angola, ou de Moçambique, ou do próprio Brasil, ou seja, mostrar que a gente aqui se tolera que a gente aqui se abraça, se junta. Então, Ramadan Karim, Eid Mubarak. Então, vamos agora se confraternizar. Vamos agora perdoar um ao outro. Vamos agora abraçar um ao outro. Vamos agora, principalmente hoje, nesse dia de hoje, estender. Não é porque o Ramadã acabou que vai acabar a luz do Ramadã não, a luz do Ramadã, o fogo do Ramadã, ele tem que continuar dentro do coração da gente para a eternidade, porque a gente vai morrer, a gente não vai levar absolutamente nada nessa vida. Então tudo que a gente faz aqui, a gente vai levar depois. É só ir no cemitério. E no cemitério você vai olhar, lá não tem uma loja, não tem um depósito, lá não tem banco, lá não tem nada. No cemitério tem o quê? Tem gavetas, jazigos e mortos, mais nada. Então, o que você fez aqui nessa terra, estamos de passagem. Então vamos aproveitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se vai ser amanhã o dia da sua morte. Pode ser que amanhã você morra. Aí você não tem mais tempo de voltar para trás, surda assim. Você não tem tempo de voltar para trás e falar, pudera, pudesse fazer aquilo. Já foi, já amigo, já morreu, não tem mais conversa. Então aproveitem enquanto há tempo, amoleçam o coração de vocês e tenham fé, porque não adianta fazer a sala sem a fé. Não adianta você fazer o seu CIEM se você não teve fé nele. Não adianta nada você beijar o teu próximo se você não tem fé. Então a fé ela é fundamental. Então, em primeiro lugar, Allah, em primeiro lugar, e aqui na terra, a sua mãe. Se minha mãe estiver me ouvindo, né, quero beijar o pé dela, a mão dela, pela eternidade e para sempre. Que é Deus no céu e minha mãe na terra. Isso serve para quem tem a mãe viva. Para quem não tem a mãe viva, valorize a sua, a sua esposa, valorize a sua família, valorize seu pai. Meu pai disse foi em 1978 lá na Erhamon. Né? Saudade do meu pai. Então valorize seu pai também e depois o seu pai vai embora, já é tarde. Então, valorize a família, valorize a família de vocês, valorize o próximo de vocês. Isso é o Islã. O Islã é isso, é amor. O Islã, ele não fala de guerra, o Islã fala de amor, de paixão, de caridade. Então, por favor, Jamea, vamos fazer isso Vamos a partir de agora não só manter a chama acesa do Ramadan, mas manter essa chama acesa pós-Ramadã, porque nós somos muçulmanos, maktubos do Quran. Tudo que está no Quran, vamos seguir e saber seguir com fé, como diz o Shaykh. Tem que ter fé. Se não tiver fé, não adianta nada. A sua sala não serve para nada se você não teve fé, então a fé ela tem que existir dentro do seu coração. Então, vou lá no lugar, desculpa de alguma coisa, o tempo que eu levei aqui com vocês, mas foi muito importante dar um recado e mostrar para vocês que eu sou um servo de Allah, eu não quero o meu nome e nem o nome de ninguém. Quero agradecer à Polícia Militar que está dando um apoio tremendo para a gente aqui agradecer a Filó, a equipe da Filó que trabalhou arduamente durante o Ramadã, a, aos garçons que estão aqui para apoiar a gente, a toda a diretoria que nos apoiou, aos sheiks, a todos os sheiks, às autoridades religiosas, autoridades políticas, a toda a nossa comunidade, a todas as mães, a todos os homens, crianças, a todos nós ao Brasil principalmente, meu país maravilhoso, que acolhe a todos. Meu muito obrigado a todos. O Takbir.